हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं और ईमेल की बात कर लेते हैं तो ईमेल से कुछ सवाल हमेशा पूछ लिए जाते हैं अगर आप एग्जाम्स uh, वगैरह में भी जाते हैं तो वहां पर ईमेल से एक सवाल जरूर पूछा जाता है तो चलिए ये ईमेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे पहले तो ईमेल की खोज किसने की थी तो सन 1971 में रे टॉमलिंसन नाम के एक uh, uh, uh, computer scientist थे जिन्होंने ईमेल की खोज की थी ठीक है और ईमेल की खोज करने के बाद पहला जो ईमेल का प्रोटोकॉल था वो था एसएमटीपी जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं और ये जो था इससे केवल हम टेक्सुअल मैसेज भेज सकते थे टेक्सुअल मैसेज भेजने का मतलब ये था कि लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में आप मैसेज भेज सकते थे ठीक है तो ये पहला प्रोटोकॉल था जिसे ईमेल का प्रोटोकॉल कहते हैं दूसरा प्रोटोकॉल था पीओपी थ्री अब ये कई जगह पीओपी भी दिया रहता है तो आप इससे परेशान ना होइए पीओपी का मतलब होता है post office protocol post office protocol एक ऑफलाइन प्रोटोकॉल होता है जैसे कि अगर आपको मैंने ईमेल भेजा और उस कंडीशन में आप ऑनलाइन नहीं रहे तो जब ऑनलाइन नहीं होंगे तो उस कंडीशन में मैसेज वो जाएगा कहां वो ईमेल कहां जाएगा तो वो सर्वर पे बना रहता है ऊपर जो है जब आप ऑनलाइन होते हैं तब काम चालू होता है अगले प्रोटोकॉल का यानी कि POP is suppose to be a offline protocol ठीक है ऑफलाइन प्रोटोकॉल होता है पीओपी इसके बाद बात करते हैं वर्जन की तो यहाँ पे थ्री दे दिया जाता है तो थ्री का मतलब और कुछ नहीं वर्जन थ्री है ठीक है पीओपी तो प्रोटोकॉल का नाम पीओपी ही है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही है लेकिन वर्जन जो है वो थ्री है इसके बाद बात कर लेते हैं आईएमएपी प्रोटोकॉल की तो आईएमएपी का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल तो जैसे ही आप ऑनलाइन होंगे अब मान लीजिए मैंने ईमेल किया आप ऑफलाइन है उस वक्त तो उसको सर्वर पर बनाए रखेगा और बनाए रखेगा तो मतलब वो जाएगा कहाँ तो वहां पर ऑफलाइन जब तक आप रहेंगे तब तक वो कहीं जाएगा नहीं आपका ईमेल डिलीट नहीं होगा वो कहीं जाएगा नहीं तो ये पीओपी का काम होता है ऑफलाइन पीओपी का काम होता है ठीक है जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं तो आपको ईमेल प्रोवाइड हो जाता है आपके जो ईमेल आईडी है वहां पर पहुंच जाता है तो ईमेल आईडी पर कब पहुंचता है जब आईएमएपी का काम चालू होता है इससे पहले पीओपी का काम था आईएमएपी का काम तब शुरू होता है जब आप ऑनलाइन हो जाते हैं जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं तो आप ईमेल को डाउनलोड करते हैं वहां पर जो है आईएमएपी का काम चालू हो जाता है और जैसे ही आप डाउनलोड करके ऑफलाइन होते हैं तो वहां पर फिर पीओपी जो है बना रहता है ठीक है और आईएमएमआईएमई e क्या है और S M I M E क्या है तो एम आई एम ई यानी कि अगर आपको कुछ ग्राफिक्स भेजना है कुछ कलरफुल पिक्चर्स वगैरह भेजने हैं तो इस कंडीशन में आप एम आई एम ई का प्रयोग करते हैं ये सबसे लास्ट में आया और इसका पूरा नाम होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ठीक है और S M I M E क्या है तो सिक्योरली अगर आप भेजते हैं तो secured multipurpose internet mail extension जो है ये होता है S M I M E तो आई होप कि ये ईमेल के प्रोटोकॉल के बारे में आपको डिटेल पता चल गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video